hello welcome friends Tally Prime में किसी भी एंट्री को सेव करने का तरीका क्या हो सकता है हालांकि जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो सेव तो करते ही हैं आपको पता होगा ही लेकिन फिर भी पूछा गया है मुझसे तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं देखिए गेटवे ऑफ टैली पर हूँ वी प्रेस कर लेता हूँ बाउचर में जाने के लिए अब ये रिसिप्ट बाउचर है रिसिप्ट बाउचर में यहाँ पर एंट्री अगर पास करनी है ये पेमेंट भी हो सकता है कोई भी बाउचर ये हो सकता है तो यहाँ पर अगर एंट्री पास करनी है तो यहां पर मैं क्या करता हूं किसी एक डेटर पार्टी का लेजर लगा लेता हूं तो ये लगा लिया डेटर पार्टी का लेजर इनको उनसठ हजार चार सौ उनसठ रुपए चालीस पैसे पे करने हैं तो यहां पर पचास हजार रुपए हम इनको या पांच हजार रुपए मान लीजिए ठीक है यहां पर कर सर यहां पर हम एंटर एंटर एंटर प्रेस कर लेंगे यहां पर आ जाएंगे अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो यहां कैश कर दीजिए हालांकि कैश शॉर्टेज है जिसकी वजह से ये यहां पर माइनस में दिखा रहा है ठीक है तो यहां पर एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए कैश नेगेटिव है आपका कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाते हैं चूंकि ये वीडियो सेव करने को लेकर के है तो अभी आपने देखा मैंने लास्ट तक एंटर एंटर एंटर कराया तो ये एक्सेप्ट हो गया आपको भी ऐसे ही करना है अब ये एंट्री कहाँ गई इसके लिए आप के प्रेस कर लीजिए और जो आपने रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास की थी उसे देख लेते हैं ये देखिए ये वाली वो एंट्री है ठीक है आप कैश रिसीव करा देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी ओके तो इस तरीके से ये कैश की रिसीविंग हो गई आपने एंटर एंटर एंटर लास्ट तक एंटर प्रेस किया तब जाके ये रिसीव हुआ देख रहे हैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये रिसीव हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करने से ये सेव हो जाता है ठीक है तो ये शॉर्टकट की है और अगर आपको सेव करना है तो आपको एंटर एंटर लास्ट तक प्रेस करना होगा तभी आपकी फाइल सेव होगी और सेव होकर कहाँ जाएगी डे बुक में दिख जाएगी वो ठीक है